Avvalo marhamat aka, assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan mana bu modelni yasash ko'rib chiqamiz. Bu modelda e, bu yoq qismi hech qanaqa muammoli joyi yo'q deb o'ylayman. Ham ichki qismida mana bir joyi bor, ko'rayotgan bo'lsanglar. Buni hozir yasash sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu model e, oddiy bo'lsa ko'ringani bilan eng ko'p sotiladigan modellarning bittasi hisoblanadi. Hozir men buni statistikasini e, aniqini ko'rsatib bera olmasam ham taxminisini hozir chiqaraman. Ko'rasizlar. mana to'pda turibman mana bu model ko'rayotgan bo'lsanglar hammasi oddiy bo'lgan narsalar lekin e, ko'p sotilinadi mana shunaqa e, misollarni o'zim ham sotib olganman rosa ko'p ishlataman ko'rayotganlardek mana bunaqa holatda hozir eng oddiysini ko'rib chiqamiz bularni yasashni shu mana bu rasmda ko'rsatilganini qolgani endi sizlarga praktika bo'lishi e, praktika bo'ladi xudo xohlasa ho'p buni man hozir rasmini tashlab o'tirmayman taxminiy chizib ketaman yasalinish usulini hop agar haqiqiy o'lcham chizmoqchi bo'lsanglar internetdan xohlasanglar rasmga qidirib xohlasanglar rasmga qarab chizinglar xohlasanglar o'lchamlarni topib shu o'lchamlar bo'yicha chizinglar hop bo'lmasa boshladik hop uch max dasturimiz ishga tushdi bu yoqda endi hozir oddiy plain chizishdan boshlayman Hop, mana qolibdi. Mana 4 tadan sal ko'paytiraman 8 tagi. Shaklim dumdumalov chiqishiga. Hozir lekin 4 to'rttadan ham qoldirsam bo'ladi. Turbasimiz bilan ishlashga mo'ljallab. Hop, buni poligonga o'girib olamiz. Hop, faqat birinchi qana markazini 0 ga olib kelamiz. olamiz. O'lchamini taxminan 15 ga 15 deb olaman. Hop, poligonga o'girib olaman. Va regularize edge loop skript yordamida Buni dimdimalar shakliga olib kelib olaman. Va flip qilib olaman. Qo'rg'alari teskari tomonga qarash qaragan bo'lishi uchun. Endi ishni boshlaymiz. Shift bilan o'stirib olib turamiz. Taxminan 50 sm tezlikman. Hop. Mana holatga keldi. R bilan buni ichkariga kirazaman deguncha ha ichkariga ochirib qo'yaman past holatda hozircha qoldirib turaman endi simmetriya e, modifikatori yordamida buni e, tepa va past tomonini bir xil qilib olishim mumkin ho'p simmetriyadan foydalanamiz simmetriyni hop z o'qi bo'yicha beramiz va bir bilan buni e, tepaga ko'tarib qo'yamiz taxminan yigirma besh yigirma beshga chiqaman buni o'shanda manda aniq markazidan tushgan bo'ladi convert poligon polyg olamiz markaziy bizga kerak bo'lmagan qovurg'ani Ctrl backspace e, klavishasi yordamida olib tashlamiz, olib tashlanadi. Xo'p, endi bizada ko'radigan bo'lsanglar, modellarning chekka qismida ikkita joyda e, ozgincha uzilnish bor. O'sha uzilnishni hozir hisob chiqamiz. Xo'p, ikkini bosamiz. Ham bitta qovurg'ani tanlaymiz. Istalgan bitta vertikal ketgan qovurg'ani tanlaymiz. Hop, ring tugmasi yordamida buni e, aylana bo'yicha tanlab olamiz. ishonchani o'ng tugmasi bilan connect bo'limiga o'tamiz connectni faqat ham o'zini bosib qo'ymanglar ham yon tomoniga to'rt burchakchasini bosinglar bosgan paytinglarda sizlarda mana bunaqa narsa hosil bo'lyapti hop segmentlarni sonini ikkita qilamiz chunki bizlarda tepa bilan past bor va pinkni sal teparoq raqamda ko'taramiz taxminan o'sha bizga kerak bo'lgan natijaga kelganda mana to'qson besh ekan okey bosamiz hop endi bu yoqda extrude komandasidan foydalanamiz yoki firdan birinchi foydalanib olib keyin ekstrud bersa ham bo'ladi hop birinchi holat chenfer beraman hop smuzni olib tashlayman manga smuz kerak emas turba smuzni qilamiz qolganini hop ok bosamiz ikkini bosib control backspace yordamida olib tashlaymiz buni markaziysini buni ham control backspace yordamida olib tashlaymiz bizda anaqa narsa hosil bo'ldi endi shift bilan yonidagi bundoq o'rg'ani bosamiz control bilan pastda ham xuddi shu ishni takrorlaymiz Ctrl va Shift e, bosilindi va mana bu e, aylantirib yasab oldi. E, aylana bo'yicha bizga tanlab berdi. Xo'p, endi bizlarda extrude komandasi bor. Esingizda bo'lsa, buni lokal normal bo'yicha tashlaydigan bo'lsak, bizda mana bunaqa narsa hosil bo'lar ekan. Xo'p, chunki extrusion high bizlarda 1 sm tashqariga qarab turibdi. Agar buni teskari tomonga bunda o'giradigan bo'lsam, bizlarda minus 1 ga yoki minus gacha keladi. Masalan, minus 0.5 beraman. OK, bosaman. Xo'p, ko'rayotgan asosiy qismimiz bizlarda tayyor bo'ldi endi hozir bunga turbosimiz modifikatorini beradigan bo'lsak bizlar ana bunaqa holatga kelar ekan ho'p biz hozir turbosimiz e, modifikator yordamida hop aniq burchak qirralar aniq bo'lgan modelni chiqarib olishimiz kerak buning uchun tor bosib turib Ctrl A ni bosamiz. Xo'p, birinchi amiqqa referens qilib olaman. Referens va bunga turbasimiz modifikatorni beraman. Va mana bu yerda smoothing by smoothing groups. Smooth results separate by smoothing groups endi hozir bunda o'zgarishlik kirgizgan paytimda hammasini bu yerda ko'rib borsanglar bo'ladi hop to'g'ri bosaman ctrl a ni bosdim hammasini belgiladim va clear all ni bosaman hop endi bizda e, mana bu vertikal ketgan e, o'qlani gorizontal ketgan o'qlarni alohida qilib olish uchun ikkitasini e, bittasini tanlab turib ring ring bo'yicha tanlab olaman va birni bosaman shunda ko'rayotgan bo'lsanglar ham yoqirroq уже manda tekis bo'lib qoldi hozir bularni hammasini bitta smooth yumshatish gruppasi bo'yicha e, aylantirib tanlab berdi bularga ham bir beraman hamma vertikallariga bir hamma gorizontallariga ikkini beraman endi hozir hamma gorizontallarni qo'lda tanlamaslik uchun birinchi vertikallarni tanlab olamiz select by smoothing groups degan narsa bor nasini bosamiz birini bosib ok bosamiz endi control va e knopkasini bosadigan bo'lsak bizani inverse selection degan narsa bo'ladi ya'ni tanlanganni e, qoldirib tanlanmaganlarini tanlaydigan hop ikkini bosib qo'yaman bizada mana modelimiz mana bunaqa holatga keldi iteratsiyani yana bitta ko'paytiradigan bo'lsak bizani modelimizni tilida e, aytganda perfect shape bo'ladi ya'ni dumaloq holatga keladi mana hop davom etadigan bo'lsak endi hozir mana bu ichida ko'radigan bo'lsangiz, mana bunaqa e, xromdan yasalgan narsasi bor o'sha xromdan yasalgan narsani hozir hisoblaymiz sizlar bilan hop bunga bizaga bitta e, sfera kerak bo'ladi hop sfer olamiz va e, edge bo'lim edge bo'lamiz faqat hozir edge qilishdan oldin nimaga edge qilayotganimni tushuntirib ketadigan bo'lsam snapni yoqadigan bo'lsam mana markaz e, manga hozir mana bu qirradan bu qirragacha o'lchashim kerak hozir mana bunaqasiga torttirgan bo'lsam manda mana bunaqa holat bo'lar ekan misol markazni aniq bilmasligim mumkin mana bu holatiga o'xshab shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun buni e, edgega o'tkazaman edgega o'tkazib turib bu qirradan mana bu qirragacha olib kelaman mana shunda bizada mana bunaqa holat bo'ldi ho'p convert to a double ikkini bosib turib markaziy o'q tanlab olamiz hop bu yoqdan split komandasini bosamiz splitni bosgan paytimizda bizda e, sferamiz mana ikkiga ajraldi ikkiga ajraldi faqat hozir sferani e, poligonga o'girishdan bitta narsa xayoldan ko'tarilib ketib qolibdi hop tomonlarning sonini mana bu tomonlar bilan bir xil qilish kerak buning uchun bitta sanab chiqamiz mana. bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n o'n bir o'n ikki o'n uch o'n to'rt o'n besh o'n olti o'n segmentli sfera yasab olishimiz kerak ekan sferani bosamiz bu yoq tomondan bu yoq tomongacha olib kelamiz hop o'n oltita deb yasab olamiz hozir hozir mana buni qotganim sababi turbasimiz berib turib keyin birato'la buni oxirida bitta yaxlit model qilmoqchi convert to double poly hop yana o'sha boshidagi komandani takrorlaymiz split qilib olamiz beshni bosib tepa qismini o'chirib tashlaymiz past qismiga keladigan bo'lsak bizda anaqa shakl hosil bo'ldi flipni bosamiz bunga hop endi agar mana attach qilib oladigan bo'lsak ya'ni hamdan qiladigan bo'lsak bizda hamdan narsa hosil bo'ladi ko'rayotganlaringki Hop. Endi turbasimizni qilingan narsani bu yerga bitta kopiya e, kopiya qilib olaman. Va bu endi faqat bu obyektni o'zi bilan ishlayman. Hop, poligonga o'girib olaman buni. Convert edit qo'ying. To'g'ri bosib turib, hop, to'g'ri 5 bosmani tanlab olaman va e, to'rga o'taman. To'rga o'tgan paytimda mana mana holat bo'ldi. Hop, endi hozir markazdan olib tashlashim kerak ham, men kerak bo'lmagan tomonlarni. Hop, undan osonroq yo'lni qiladigan bo'lsam, misol men birinchisini tanladim, shift bilan bu yerga o'tkazdim. endi grow bosadigan bo'lsam manda shu tanlangan segmentga poligonlarga nisbatan bunaqasi ichkariga o'sish bo'ladi hamda narsa qoldik oxirigacha olib bormayman taxminan mana mana qiysi bosilgan joyida to'xtataman hop endi bunga insert beramiz qanchadir miqdorda va bay poligonni bosamiz bizada mana narsa hosil bo'ldi ko'rayotganlaringdek okey bosamiz 5 bos e, besh bosimiz hozir mashina o'zini extrude bilan ichkariga o'tkazamiz agar mana bunaqa muammo bo'lgan bo'lsa beshni bosib turib mana buni e, detachga olishingiz, menimcha tavsiya qilinsa kerak Xo'p. mana shu holatda mana hozir o'zi bo'lmasa 5 beshni bosib mana buni detachga e, ola qolamiz ajratishdan oldin Hop. Детать. Окей. Тор. Va tomonni oldik, ketdi. Hop. Grow. Oxirgacha bormayman, chunki menda poligonlarim soni ko'payib ketib qolishi mumkin. Keyin bu joyi bab ko'rinmaydi renderda. Hop, insertni bosaman. By polygon. okey control I ni bosaman. Ha, bu e, teskari tomonni belgilayman boya e, detach bo'lganim sababi mana shu kontrol ini bosmaganimda hop ekstrud beramiz bunga qanchadir miqdorda lokal normal bo'yicha taxminan mana bunday holatga olib kelamiz and isolate bosamiz va e, attach qilib uni bu yoqqa olib qo'yamiz endi bu obyektni bizada simmetriya yordamida nima qilishimiz kerak bu yoq tomoniga ham hozir qilib olishimiz kerak bu narsani hop affected pivot only center to object qolaman. hozir yana surib o'tirmaslikka simmetriyani bu yoqqa o'tib simmetriyani bosaman va z o'qi bo'yicha deyman shunda bizada ham past tomonda ham narsa paydo bo'ldi Mana qoldi. agar qirralarni bunaqa qattiq bo'lishini xohlamasangiz, e, turbas smuzdonli olib chamfer berib olishingiz mumkin mana qirrali bo'lishini xohlamasangiz, mana ikkita bunaqa bilan temper berib yuboradigan bo'lsanglar bo'ladi hozir turba smoothing e, groups bo'yicha yumshatgan bo'lganimga shunaqa narsa hosil bo'ldi bo'ladi hop birni bosamiz control a ni bosib turib weld komandasini belgilaymiz hop nol butun o'ndan bir deymiz mana buni o'n olti mingta bo'larkan okey bosamiz shunda bizada e, nol butun o'ndan birdan buyog'idagi hamma anaqalarni belgilab yo'q qilyapti hamma hamma qirralariga temper berib chiqaman Hop, obyektimiz deyarli tayyor bo'ldi. Front koddan Z ni bosib turib, ham orqa tomonda hozir bitta ham bir e, ushlab turgan narsasini o'zingiz yasab olamiz. Hop, plane chiz olamiz birinchi. Kvadrat chiz olaman 20 20. Markazini mana markaziga markazga olib kelaman. Balandligi bo'yicha markazga olib kelaman. convert double polga olamiz 3 bosib turib buni chekka qo'rg'asini tanlaymiz va yumshatib olamiz edge loop yordamida hamma holatga olib kelib oldik endi hozir bunga alginchi forma beraveradigan bo'lsak markaziy o'kdan boshqa hammasini tanlaymiz hamma tomonlarini va buyoqqa bundoq yozamiz Kengga qatorini ham olib tashab turib undan keyingi qatorini yana tuzamiz undan keyingi qatorini ham olib tashlaymiz ve Enerji Yönetimi Başkanıymış. Üçü Baspro bende. Ve Araklımda Avustralya'mış. Arka tamanımız bize de tekis bölüş geliyor çünkü e, arka tamanını Mehmet tamandan line yordamida y bo'yicha hop yok, y emas x yok, z oku boyutu ekan z o'qi bo'yicha tekis qolamiz bundoq hemen olib keldik hop bu obyektimizni mana bu bilan bir xil bo'lishi uchun bunga ham turbosimiz modifikatorini ikkita iteratsiya bilan beramiz faqat turbosimiz berayotgan paytlarda yana boyagidagidek anaqa dumdumaloq bo'lib qolmasligi uchun to'g'ri bosib turib markaziy to'rtta o'qni belgilaysizlar va grow komandasi yordamida bu hammasini e, belgilab olasizlar bunga smoothing groupsi hozir e, hammasini birinchi clear qilib olish kerak ekan clear all endi hozir to'rttasini belgilaymiz hop va grow bosib mana bu qirralarigacha belgilab olamiz endi bunga bitta smooth gruppa beramiz atrofiga ikkinchi smooth gruppani beramiz Turba smooth berib smoothing groups bosib qo'yamiz shunda bizga ana bunaqa narsa hosil bo'ladi convert edable polygon olamiz to'g'ri bosib turib mana bu qo'rg'alarni hammasini belgilab chiqamiz e, to'g'ri ikkini bosib hamma mana bu atrofdagi qo'rg'alari loop bo'yicha belgilangandan keyin semafor modifikatorini beramiz katta miqdorda emas to'g'riroq juda kichkina miqdorda ham emas o'rtacha miqdor taxminan nol butun undan uchlar olsak bo'ladi ikkita segment bilan beramiz okey birra bosib ctrl n bosamiz va weld komandasi yordamida ortiqcha mana bu segmentlarni o'chiraveramiz okey agar bo'ladigan bo'lsa bo'lmasa yaxshi hop endi izolyat qilib olamiz modelimiz e, tayyor bo'ldi modeling qismi hop endi buni e, vizualizatsiya qismiga o'tirgan bo'lsak hop modelni birinchi tanlab olaman shu vizualizatsiyaga olib kiradigan modelimizni hop hozir kopiya qilib olaman copy object to file bu skriptlarni hammasini yozish bo'yicha alohida video olganman e, u videoni telegramda hop ma'lumotlar bazasiga kirsanglar ko'rsanglar bo'ladi mana 2018 o'rnidan yuqori versiyalarga 2017 va undan kichik versiyalarga o'rnatish bo'yicha hop ko'p oldik endi yangi max o'chamiz videoni ba'ziga qo'yib turaman uzoq bo'lmaslik uchun a yo'q uzr aylancha xayoldan ko'tarilib ketib qolibdi xo'sh Hop, vizualizatsiya usulini ham bilaman Oddiy narsadan iborat, ya'ni mana plain. Hop, 8 bosadigan bo'lsanglar, ham bitta color correction karta turibdi. Color correction karta hop, mana bu HDRI ulangan. Mana ham bu HDRI color correction orqali to'g'rilanib turib, bunaqa yopirilgan. Environment bo'limiga modelni tashlab olamiz hozir. to'qsonga o'sitib urib olaman ham qirralari ozgincha ketib qolibdi mayli endi hozir unaqa katta unaqa emas yasayotgan paytinglarda qarab qarab ishlasanglar xudo xohlasa sizlarni katta mamnun bo'lmaymiz inshaalloh hop manba hazır, hozir eh, oddiy metall materialni beraveramiz faqat birinchi bilan attach qolaman bu mana bu obyektlarni belgilab turib bularga o'sha metal materialimizni beraveramiz birinchi hozir tillaligini yasaymiz keyin oqini va undan keyin keyingisini yasaymiz ho'p hozir material to'g'ri yotyaptimi tekshirib olamiz havani bosib material e, modelimizdan e, hech qanaqa uv koordinatasi yo'q hozir mana shu uv koordinatasini ham to'g'irlab chiqamiz qamrab uww beraman bunga va e, hammasini kontrol ani bosib turib mana buni bosib uraman hozir mana buni bosib uraman ikkini bosib turib ham qo'ng'iroqni tanlayman shift r bilan ajrata olaman hamma vertikallarni gorizontaldan ajrata olamiz agar hozir unaqa o'tganim tushunarli bo'lmayotgan bo'lsa e, bu bo'yicha alohida yana e, playlistimiz bor uni ham hozir ko'rsatib tanishtirib o'tib ketaman xudo xohlasa hop va endi buni yoymasiga bunaqasiga bitta kart e, orqa tomondan faqat beraman orqa tomon shuni ko'rinmaydi bizlarga bunda ish juda yam oson mana o'zidan bitta beramidi Ve e, bir otomandan bitti bitta umumiy beraveramiz shunda bizda hech qanaqa noma'lum x endi anvrab oknoni ochib turib uchni basıp, kontrolarını bosamiz ve namını bosamiz pack normalize rotate yok koyup. bizada de bunday holatga geldi. hop de relax degan komanda bas. relax beraveramiz bunga bir bosib obyektimizdan yoyimasi tayyor bo'ladi shunday agar xohlasanglar ichinglar bundan ham tezroq ichishni xohlaydigan bo'lsanglar bitta tomonni tanlaysizlar teparoqda e, strengthen selection degan narsa bor o'shani bosib qo'ysanglar sizlarga anavi to'rtburchak to'rtburchak beradi hozir mana bu sferaga e, tegmay turaman hop bularga tegmaymiz hamda auditor burchaklarini yoyib olamiz yo tomonda ochilgan bo'lsak bitta uv kartasi to'g'ri joylashdi hozir buni checker karta yordamida ham ko'rsanglar bo'ladi hop xromga bunaqa narsa berib o'tirmayman hozir corona Legacy center yani fakat nam tp va pastnomalarni cho'zilma qolibdi buni hozir to'g'irlab olamiz tools relax stop relax Şimdi bizga en holatga keldi endi yana rotate yopib turib uni pak, e, pak normalize qilamiz Thank you. Bunu hozir alohida qila ama amniya shift bilan bosib mana bosadigan bo'lsangiz e, shift bilan to'g'ri shift bilan bosib mana bitta bosadigan bo'lsangiz sizlardan ham bu qo'rg'alarni o'zini belgilab beradi bu yerda mana nasib qilib yuboraman shunda ishim tezroq bitadi lekin ana shuncha jim qolmaymiz bu narsaga bu yoq tomonga hozir chekka Hop. convert to poly hop and besh Beshyoshlik buyoq hamda past qismiga xrom materiallar olamiz oynani materialini esa olamiz hozir koronalarga silishlayman hozir chunki ko'pchilikda hali korona yetti yo'q hop diffuzini ol reflection bir frenal ayor uchta topish shundan sizlarda shishaga o'xshagan material hosil bo'ladi control invert bosib turib tillarni materialni bunga beraveramiz kamera 1 kamera 2 manimcha birinchi tayyor bo'ldi endi hozir buni yoniga yana bitta kopiya bilan olaman va buni materialini oqqa o'zgartiraman materials corona corona legacy ntl 100 Okey. Hop, refleksimdir. Refleksin ulusunuz 0.6. narsa shartnasi oddiy oq material bo'lganiga. Ikkinchi materialimiz ham tayyor bo'ldi. Uchinchiga o'tadigan bo'lsak, kopi bilan. Uchinchisi qora ekan. Qorada mana taxminan 30 ga olib chiqamiz. 8 dan 30 gacha bo'lgan oralig'ida olsak, qop qora material hosil bo'ladi dedi. beshni bosamiz bunga ham hissani boramiz yaqinlashtiraman modellarni hop bularni hammasi o'zida taxminan bundoq burchakda qarab turgan ekan endi hozir yana bitta qiladigan ishimiz bor mana buni ichiga is is is nima oddiy bitta disk light qo'yib olishimiz kerak markazdan buni tortamiz frontdan o'tib tepa raqamdan tutib chiqaramiz bu narsa endi hozir bizada renderda ko'rinishi shartmi shunga hamma manba e, visible directly hammasidan olib tashlaymiz kelvin temperaturasini to'rt yarim ming kelvinga tortishaman sal issiqroq havo shunda beradi nol tondan besh bosib qo'yaman shift bilan pastga tushiraman instance ok hop mirror qilaman hozir uni Z e oku bo'yicha noklon okey hop shift e, man ikkita bunaqa instance slaydlarni belgilay olaman va e, bularni ikkinchi obyektimizni markaziga olib kelib joylashtiramiz va uchinchiga ham xuddi shu narsani chiqaramiz kamera ikkiga o'tamiz adinchi orqaga olamiz hammasini belgilab turib adinchi teparoqqa ko'taramiz kameraki select kamera hop ko'rayotganinglar ekan mana bu vertikallar bo'yicha chekib ketib qoldi hech narsa bo'lmasligiga avto vertikal tiltni yoqib qo'yaman shunda bizlar mana shu holatga keladi Pasiyan tepasi ham mana ko'rindi ho'p endi mana bu open subdiv hide qilib qo'yaman ya'ni plane ni bekitib qo'ydim hop Ha, uchta obyektni tanlab turib bularga qora rang beraveramiz shunda setkalarimiz chiroyli bo'lib ko'rinadi ho'p endi e, yana bitta qiladigan ishim hozir render qiladigan bo'lsam menda fonim qop qora bo'lib turadi mana bu setkasi ham ko'rinyotgan hozir setkaligini birinchi render qilsa ham bo'lar ekan Xo'p. yana o'sha savollar bo'ldi mana shu narsa bo'yicha setkani qatta o'chirib qo'yaman mana mtl override birinchi berdinglar setkaga setkani bundan o'chirib qo'ysanglar bu ham o'chadi agar foningizda sizlarda har xil rasmda turgan bo'lsa sceniga kirasizlar direct visibility override degan narsa bor mana mana bosib turib mana bu yerda xohlagan misol rangni olib kelib qo'yasizlar misol 220 eng oq rang hop endi render bosadigan bo'lsam hamma narsa hosil bo'lyapti manda hop tillama material menga yoqmayapti xo'sh buni ozi to'g'irlaymiz oqqa ham rangi sal e, oqmasroqga o'xshab qoldi qolibdi mana buni ozgincha o'ldirishimiz kerak ko'rayotganlar ekan juda anaqa ishlashi jadal mana buni yana beramiz taxminan sal bunda tillaga o'xshab hop oqqa yana ozgincha qartirish kerak ekan ikki yuz yigirma maksimal oq undan yog'i уже kuyib ketishni boshlaydi mana holatga keldi Xo'p, ko'rayotganlaringizki, mana bu birinchisini ikkinchisiga e, rang o'tyapti. Shu narsa bo'lmasligi. Mana buni diffus degan joyiga. Hop, Maps'dan Corona, Corona Ray Switch degan narsa bor. Mana berasizlar. To'g'ri, hozir uni reflection colorga beramiz. Hamma narsa bo'ldi. Copy'ni bosamiz. Global illumination, reflectga nomida? bunda, reflectga yo'q. Global illumination mana bunda tashlaymiz. Mana buni kopya qilib turamiz hozir natijasi mana ko'radigan bo'lsak oq material bo'lib qoldi hop reflect yo'q direct visibilityga tashlaymiz okey ham qolgan hammasiga ham qora material berib qo'yaveramiz hech narsa shunda знакомить bittasi rang ikkinchi yugurmaydi qop qora qilib qo'ymanglar faqat uni ham bir yuz yigirma sakkizda bersanglar keyingisiga ham bir yuz yigirma sakkiz uchinchisiga ham bir yuz yigirma sakkiz e, uzr Ana holatga keldi Xo'p. fonni qora qilib olaman anaqa model bizga hosil bo'ldi ko'rayotgan bo'lsanglar bu ichidagi anaqasi ham shakli ham bizga chiqib keldi agar xohlasanglar bu kamlik qiladigan deydigan bo'lsanglar mana bu obyektni tanlab turib bunga turbosimiz bera olsanglar ham bo'ladi hozir mana shu o'rtasidagini tanlaymiz hop detasga olamiz okey va bunga turbosimiz bera olamiz ikkita iteratsiya bilan ikkita iteratsiya bilan bera shu bilan mana bunaqa holat bo'ldi bo'ldi ho'p dars tushunarli bo'ldi degan umiddaman va xohlasa keyingi yana darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar